Du hittest ihn halt nicht. Und jetzt biegt er um die Ecke und hat eine AE-Grenade. Aua! Oh, so eine Mike, Mike,